karibu sana tukiwa bado kwenye uwanja wa iya e tatu, mtarange wa kirafiki Jasho Birombe umekwisha kwa vurugu dhidi ya Feba Nkolere, lakini pia yapo matukio mbalimbali ambayo yamesababisha mpira kutokuisha. kuisha. kaamua penalty, lakini kibendera wa kwanza amesema sio penalty. Ah, mwanasoka hapa anazungumzia story kuhusiana na gisi ambavyo ameshuhudia yeye kama moja kati ya watu wenye kufuatilia na waliofuatilia wanaojua masuala ya mpira. Bro, mambo vipi? Safi kidogo. Yes, kwa majina labda unaitwa na nani? Naitwa Nyaka baruani jina maarufu Uraga. Uraga, wewe ni moja kati ya wanamichezo kwa mazingira hapa nyumbani, lakini pia mnufaikaji mkubwa wa mechi ambayo imeisha hapa kwa tofauti ya bila bila, lakini kwa maamuzi ya referee penalty, lakini mwisho wa siku kuja kukataa sio penalty. Wewe kama ili swala ulilizungumzaje na ulilionaje? Kweli kweli inabidi tuongelee ukweli, kwa sababu katika soka yetu hapa kambini kuna vituku vingi ambavyo vinavyotendeka. Sasa kulingana na hivyo, nimeona kwamba kwa mchezo wa leo refa ndiye ambaye ana maamuzi yote katika uwanja, na gisa alivyokuwa tayari ameshaamua, angeatekeleza yale ambaye ameamua, ila kulingana na mazingira ya kambi gisi yalivyo, yametendeka hivyo hivyo. Yes, we ni mwanamichezo lakini pia ni moja kati ya watu ambao wanamiliki matimu. Sasa hivi uko kwenye timu gani? Mimi ni kocha wa Maccabi City division ya pili. Yes, wewe kama vile kocha umeshuhudia mpira vizuri, la tofauti na maamuzi, magoli yanawekwa mpaka dakika mbili, pia yanakuja kufutwa kwa tafsiri ya maamuzi ya video assistance. Lakini wewe kama wewe, ilikuwa penalty kwa sio penalty, kwa tathmini ya mchezo ulioona wewe? Kwa gizi mimi nilivyoona, kwa macho yangu mimi mwenyewe niona kama vile ilikuwa ni penalty, lakini kulingana na gisi hali ilivyo maamuzi ya marefari ndio hiyo. Uh, kitu ambacho naweza nikaomba ni kwamba inabidi marefari wote ambao hapa kambini tena warudi kwenye, kwenye shule ili wapate tena kozi vizuri ili wao wanaendesha mpira vizuri, yani ndio ambao naweza kaongeza zaidi sana. Yes, unahisi labda referee alikosea sehemu gani kuja kukataa kwamba sio penalty? Alipokosea ni pale ambapo alipoamua kwenda kumsikiliza ambaye yupo mbali na wakati yeye alipoa karibu na action ambayo iliyotendeka. Yes, Kibendera, wewe kama wewe, tafsiri yake sio penalty. Kwa nini aliamua labda sio penalty wakati refari alikuwa tayari ameamua ni penalty? Ah, mimi hayo hayo kweli siwezi nikaongea kwa sababu ni maamuzi yake mwenyewe na kulingana na akili yake kisa alivyo alivyoona, lakini kwa mtazamo wangu kisa mimi nilivyoona, ingelikuwa eti mimi kama mimi ndiye nilikuwa uh, eh, referee, basi ningeweka pale penalty moja kwa moja. Yes, wewe kama vile labda ingekuwa timu yako ndio inacheza na penalty kama ile imetokea, wewe kama vile kocha, timu yako ndio penalty itapigwa kwa upande wako ungejisikiaje? Ungekubali au maamuzi labda ya refari au ya refa? Ah, mimi, mimi kama vile mwanasoka najua kwamba katika mchezo bar, bar, lazima kuwe matokeo mawili au matatu. Kuna ya, kuf, ya kufungwa, ya kudroni na ya kufunga. Lakini kwa, kwa action kama ile ikiwa wanapigia mimi lazima nitakubali kwa, kwa, katika yale maamuzi ambayo marefu atakapo amua. Yes, wewe kama wewe ulishuhudia kitu gani kwenye macho yako tofauti labda na sheria za mpira? Kitu ambacho mimi ni kilichonishangaza zaidi sana baada ya refari na mwamu, na kishika bendera kusikilizana, wameamua gisa walivyo walivyo walivyoelewana, ila kitu ambacho kimenisikitisha zaidi sana ni kile ambacho shabiki wa Bilombe kumfuatilia mwamuzi kum, kuanza kumpiga, yale ni mambo ya ambayo zamani ambayo yalitendeka katika mwaka 1996 wakati bado sisi tutu, bado tunatoka wapi? Tunatoka nyumbani tunakuja hapa kambini. Sasa mambo kama yale hatuyapendi, ni yatokee yatokee. Yes, wewe kama vile moja kati ya wanamichezo wadadisi wakubwa wa mpira kwa mazingira hapa nyumbani, labda ungewashauri marefari kitu gani, halafu wanasoka pia na mashabiki wa mpira? Uh, marefari, mimi kama ushauri ambao naweza kawapa ni kwamba wawe wazi katika kuendesha soka, wawe wazi, wasiwe na upande wowote ambao ku, wa, kuelekea, kwa sababu wao ndio waamuzi. Hilo ambalo ninaweza kawa nikawashauri, na lingine kulingana na jinsi ama mashabiki wa Bilombe ulifanya, naomba kama vile muji wa sheria unavyotendeka, sheria itendeka kupitia timu ya Gilombe jinsi walivyo walivyofanya. Yes, lakini tofauti na hivyo, tafsiri yake kwamba unahisi labda aliyeharibu mpira ni refari, mashabiki au kibendera? Mimi kwa upande wangu mimi naweza kusema kwamba sasa aliyeharibu mechi ni sio refa tena, ni mashabiki. Yes. Ni mashabiki kwa sababu shabiki kumtoka nje kwenda kumpiga yule yule kishika bendera hapo amekosea, na hilo ndilo ambalo nimesababisha nini mpira uishi, kwa sababu yale maamuzi ambayo tayari walikuwa wameshayatoa timu lazima wangekubali na timu ingekubali, lazima mpira ungeendelea, kwa sababu kwa maamuzi yake, kwa, kwa hali ya mashabiki ndio ambao ambao wameharibu wame mpira kwa leo. Yes, mechi imeisha na hii ni King Villa TV Online. Ite Lopa P Bashiro Captain Milagroso Sango Empire on the fire, lakini Seldo HD nyuma camera kamera. Kunako majaliwa, tukutanye kwenye viwanja vya kesho Baba Juma Stadium. Bye.